Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu cu. Ela com a boca no babão. Ela com a boca meu. babão. Eu aqui só imaginando, ela com a boca meu Ela com a boca meu. noite ela jogou pro Kevin, doida quer se envolver. Ela falou que tá que me pediu um chiclete, eu pensei em fuder. Ela com a boca no babalu, ela com a boca no chiclete eu pensando em fuder Ela com a boca no babu, ela com a boca no babu Eu aqui só imaginando, ela com a boca no meu cu Ela com a boca no babu, ela com a boca no babu